जिंदगी चली है मैंने अपनी ही शरतों पे बोल पचास साल अब उन किसी का नहीं मानता भी मुड़ September, September, September.